Isaki alikasirika sana kile kitendo cha kuitwa mlinzi yule mbwa. Angali kwamba yule mlinzi amefight yale maisha ya pale nyumbani tangiepo yule Isaac akiwa mtoto mdogo. Yaani kiufupi mle Masai alimlea. Leo Masai anaitwa mbwa na yule mama wakuja. Masai akasema mimi leo nitakuwa mbwa, lakini uhalisia wa maisha ndivyo ilivyo. Hii mali ni ya hawa watoto waliofika wali leo Ni siku nyingine tena nzuri kabisa katika mwendelezo wa matukio, habari pamoja na mikasa. Niko na brother ambaye alikuwa na mkasa mzito sana, wengi tumeusikia, wengi tumeuona, na kama haujauona, angalia chini ya video hii, kuna link, bofya pale, angalia safari yake ya kutafuta umaarufu pamoja na kutafuta fedha ilivyogharimu maisha yake na mikasa mizito aliyopitia hadi kutakiwa kuuawa na wachawi, lakini alifikia hatua akaambiwa anahitajika apeleke kitukuu cha Msukule ili mambo yake yaweze kuwa sawa. Yalipita mengi, tukafika hadi kwenye ambapo alitakiwa au alijikuta mwenyewe katika mikono ambayo haikuwa salama, akifanya vitendo vya kihalifu kabisa. Baadaye akaja akamrudia muumba wake. Yapo mengi ambayo yalijiri pale, ila kabla ya kuyasikia na nikazungumza naye pia. Baada ya kumaliza pale, kuna mkasa mmoja mzito sana, akaniambia pia ulitokea ulitokea kwenye familia au kumuhusu yeye mwenyewe moja kwa moja. Nikamwambia na hii naomba basi kwa watazamaji wetu iweze kuwafikia.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 kwa ulioyaongea. Watu wamesema mengi. Nini ambacho kimeibuka hapa katikati kabla ya kuelekea kile ambacho nilikuomba utakapokuja tuweze kukizungumzia pia? Uh, kuna simu nyingi sana kwa watu ambao wananijua, waliona namba zangu, wamenipigia simu, wanauliza hivi, Pasco ni wewe? Ah, na mimi nasema I say tutakuogopa sana. Ah, kwa nini? Kwa hichi tulichokisikia lazima uogopeke sana tu. Na mimi nikasema basi uhalisia ndo huo. Kwa jinsi nilivyoeleza hapo ndivyo ilivyo. Ila mpaka sasa mimi ni mtu mwokovu, hata kama unaniogopa unanionea. Turudi moja kwa moja katika ule mkasa mwingine ambapo tulizungumza mara baada ya kumaliza interview ile. Tuanzie mwanzo kabisa, utuambie ilikuwaje na mpaka sasa hivi nini ambacho kinaendelea. Ah, ni kweli, unajua inatakiwa sisi wa binadamu tujifunze kitu kwanza kabla sijaingia kwenye, kwenye uhalisia wa mkasa wenyewe. Inatakiwa tujifunze kitu kwa sababu kuna watu ambao wako mjini wanasahau kabisa familia zao kule walikotokea. Yaani wanajikuta wanafanya mambo yao, hata kizazi chao wanachokizaa kinashindwa kujua namna moja ama nyingine kwamba huku nyuma kuna wazazi wao ambao, ambao ni ndugu zao wamewazaa baba zao, unaona basi mimi nazungumzia uhalisia katika familia yetu. Hii familia yetu kuna babangu mdogo alitoka nyumbani akiwa mdogo sana. Mimi nimezaliwa na kuwa nasikia jina la la huyu babangu mdogo mpaka nimekuwa nimesoma, nimemaliza shule, sikuwahi kumuona katika macho yangu. Basi tukawa tunasikia jina hivyo hivyo, kuna baba yenu, kuna baba yenu mdogo yuko sehemu fulani, anataja Mwanza. Ah, Mwanza nayo ni kubwa sana tena sana tu. Sasa kuna wakati ulifika yule babangu alikuja nyumbani yeye kama yeye. Ile siku baada ya kufika nyumbani kwa babu walifanya sherehe, kwa sababu ni miaka mingi sana hakuonekana nyumbani huyo ba mdogo. Walifanya sherehe watu wakala wakaenjoy maisha kidogo, kwa sababu kuonekana kwake ilikuwa yani kama vile yani surprise fulani, kwa sababu hakuwahi hata kupiga simu kuwajulisha nyumbani kwamba labda kuna namna ama nyingine. Basi baada ya pale, huyu baba ali, alitoka. Baada ya kutoka alirudi Mwanza, tukawa tunajua tu kwamba yupo Mwanza, yuko Mwanza. Tuka, basi na mimi ndo mwanzo wa kumjulia pale pale. Basi amekaa Mwanza, kuna sehemu moja wanapaita saba saba ndo kwake alituelekeza. Mimi nakaa Mwanza sehemu fulani inaitwa Sabasaba. Ah, basi lakini pamdogo anaonekana maisha yake ni mazuri, ni mazuri. Alirudi kule nyumbani kwake, baadaye tulikaa kama miezi kadhaa ilipita pale katikati, nikaona babangu mimi na bibi yangu na babu wanaenda kule nyumbani kwake kwa ajili ya ku ameoa. Basi waliitwa kwenda kule. Baada ya kwenda huko nyumbani, walikuta ndoa ipo, ndoa ilifanyika. Basi baada ya kufanyika ndoa, sasa yule mdogo alikuwa mmoja mfanyabiashara. Yeye mfanyabiashara na yule mwanamke aliyemwoa alikuwa mfanyabiashara pia. hasa walikuwa wanasafiri sana tu mara kwa mara. Basi ile siku ambao kwamba wameenda wameenda kwenye sherehe ile ya, ya harusi, walimaliza harusi, walirudi nyumbani. Kweli walituletea zawadi nyingi sana, kwa sababu maisha ya huyu mzee yalikuwa mazuri. Ni mtu mmoja Mwanza hapo ukitaja tajiri, na yeye miongoni yupo. Basi wazazi walirudi. Baada ya kurudi, waliacha ile familia. Yule mzee hakuonekana tena, yule bangu mdogo kuja nyumbani hakuonekana tena. Ilipita karibia miaka miaka kama saba hapo katikati. Hata simu tu ile kupiga simu nyumbani hata kwa mama yake hamna. Hakuwaigi kupiga tena simu. Basi yule mama alizaa na huyu baba. Alizaa watoto na hawa watoto waliozaliwa wakalelewa, wakakua mpaka wakafikia hatua ya kuanza shule hawa watoto hawajawahi kuletwa nyumbani tangu wazaliwa wadogo waletwe hawakufika nyumbani, kwa sababu kuna taratibu, kuna mila na desturi kwetu kule. Utapozaa mtoto ukikaa ndani ya mwaka mmoja hujafika nyumbani, ule wa pili unatakiwa mtoto mpeleke wakamuone, hata kama wakiwa hawapo wakubwa, unatakiwa kaone makaburi ya, ya wale wakubwa walipozikwa. Wali, wali hawa sasa hakuna aliyewahi kuletwa katika wale watoto waliozaliwa na baba mdogo. Basi tukawa tunasikia tu ba mdogo maisha mazuri, ana gari, ana yani kila kitu kifika kwake tunaambiwa, kwa sababu sisi hatujawahi kufika ngali kwamba ni wazazi, baba ndo aliyeshawahi kufika na bibi na babu washawahi kufika pale, lakini sisi sasa hatujui, tunaambiwa tu bwana mtajiri mkubwa. Basi miaka ilisogea na miaka ilienda kidogo, wale watoto mmoja akawa amesoma akamaliza la saba baada ya kumaliza la saba alifaulu kwenda sekondari, ilibidi apelekwe shule za hela. Alipelekwa shule za hela, basi akawa anasoma shule za hela, na huyu mwingine naye alipelekwa shule za hela vile vile, wakawa wanasomea pesa. Hawa watoto walijikita na upande wa mama yao, hawa watoto hawakujua mama yao, ndugu yao upande wa mama hata mmoja, lakini kuna kipindi ilifika stage mama yake mama ambaye ni mama ni mama nimuite mama mdogo alipigiwa simu na kaka yake. Yule kakaka akasema, akalalamika sana kula anakoishi nyumbani kwao, maisha magumu. Aliitwa, alifunguliwa biashara hapo mjini Mwanza, funguliwa biashara ya simenti, akawa ya kuuza sementi akawa miongoni sasa mwa familia, na wale watoto ndo wakajua ndugu yao mmoja upande wa mama ambaye ndo yanko sasa, ambaye alikuwa na maisha magumu ya ndo yanko. Basi mwanzo hapa nyuma, huyu mama aliyeolewa kwao, napozungumzia kule Mwanza, kuna sehemu moja wanapaita wanapaita wanapaita Badugu wa kule Mwanza wanapajua vizuri. Yule mama alikuwa mfumo kutoka kwake, alitokea maeneo ya kule. Basi mama yule baada ya kumleta kaka yake kuishi naye pale, yule kaka sasa ndo ikawa kila kitu nyumbani, kuwasimamia watoto waende shule na majukumu mbalimbali aliweza kuachiwa, kwa sababu wenyewe walikuwa watu wa kusafiri sana, na pale nyumbani kulikuwepo na Masai ambaye alikuwa ni mlinzi, alikuwa analinda pale, angali kwamba bado kabisa mdogo ndo anapata jina kidogo hapo, ndo akamleta yule Masai. Ina maana kwamba alikuwa miongoni mwa familia, kwa sababu kama unavyojua mtu unapoishi naye kwa muda mrefu, hata kama sio ndugu yako, kuna ile kuzoeana mpaka ikashindikana, ikawa kama vile mtu wa ndani, sasa ndugu kabisa. Basi yule mlinzi alikaa muda mwingi sana pale, na anko ndo alikabidhiwa kila kitu anko pale, yule mjomba yeah, na mimi na of course naweza nikamuita mjomba kwa sababu ni, ni, ni, ni shemeji yake na mdogo. Basi ule mjomba alikaa pale kwa muda mrefu sana, akawa anafanya hizi biashara ndogo ndogo alizopewa na, na, na, na shemeji yake. Kuna siku moja ba mdogo na mke wake walisafiri. Hiyo safari yao ilikuwa ya mbali sana, walikuwa wanaelekea China. Kidogo anko alikuwa sasa na mwenyewe kidogo ashapata jina pale kwa sababu kila miradi alikuwa anaisimamia yeye, huku na huku alikuwa anaagizwa yeye anafanya. Basi hawa watoto baada ya ku, baada ku, ya kusomea zile shule za hela zile, baadaye yule mtoto wa kwanza wa kike alibidi ahamishwe, alipelekwa <clears throat> Kenya, alipelekwa Kenya. Baada ya kupelekwa Kenya kwenda kusoma. Sasa mjomba ndo akajikita sasa haya masuala ya kulipia ada nini na nini, ikawa sasa anahusika mjomba. Huyu wa kiume naye alipelekwa maeneo moja huko kwetu wanapaita Msoma kule mpakani, no ni Silali ile mpakani mpakani kule, alipelekwa kule na mwenyewe kwa ajili ya kusoma kule. Basi <clears throat> ile siku anasafiri, bamdogo alitoka nyumbani, kulikuwa na dereva wao ambao alikuwa anawaendesha walikuwa wanaelekea airport. Ninapozungumzia pale Sabasaba Mwanza kwenda airport sio mbali sana. Kuna kona moja ukiwa unaenda airport, kuna kona moja wanapaita Ilemela. Ilemela pale ile siku bwana, kwanza bamdogo ile safari alikuwa ameiaidisha ila mama ndo alikazia sana mamdogo kwamba bwana twende, kwa sababu tukiacha hii safari pengine ndio ilikuwa ina manufaa katika, katika biashara zao. Walikazia sana mamdogo, ila kumbe wanasema wanadamu walipangalo Mungu, mwanadamu huwezi kulipangua Ah, walitoka mamdogo walitoka na, na, na, na mke wake na dereva aliyokuwa anawaendesha. Walipofika pale ile mela kona, walipofika ile mela kona ile kona kule wanatoka ilikuwa mvua inanyesha, kule wanaelekea airport kulikuwa na gari lori moja la, mi, la, la mchanga lile, sijajua dereva ilikuwaje, alijikuta amelivaa uso kwa uso lile gari. Nani akiwa kwenye site ya mwenzie? Uh, huyu dereva ndo alimfuata, alilifuata lori lile, kwa sababu yeye aliacha njia yake kabisa. Sikujua ni nini kilichoendelea pale kwa sababu yani lile gari lilipigwa, lilibondeka sana na lile gari hakuna mtu aliyetoka akiwa salama. Ba mdogo, watu walikusanyika polisi pale kwa ajili ya kuangalia ile miili, pengine kama kuna uwezekano wa kuipeleka sehemu husika, hospitali, kama kuna labda kuna wengine wazima. Ah, kwa kweli hakuonekana mzima hata mmoja katika wale watu. Walikuwa wangapi? Walikuwa watatu. Hakuonekana mzima, wote walifia pale pale. Alikuwa nani na nani na nani? Alikuwa ba mdogo na mke wake na dereva wao. Ya, walikuwa watatu walifia pale pale. Basi taratibu za mazishi, na walichukuliwa, mili ilipelekwa hospitali alipelekwa hospitali. <clears throat> Baada ya kupelekwa hospitali kuhifadhiwa, taratibu za mazishi zikawa zinaendelea. Mjomba, kwa sababu baba mdogo alikuwa na watu ambao walikuwa wanafanya biashara nao, walihusika wali baada ya tukio kulisikia, walisogea kwa ajili ya kuangalia hilo tukio na walijumuika kwa ajili ya kufanya mazishi. Mjomba waliulizwa baada ya mazishi, inatakiwa wapigie ndugu zao na shemeji yako ambaye ni bamdogo, ili kusudi wajue taarifa za msiba hizi. Anko alisema bahati mbaya sikuwa na ushemeji, hakuwahi kuni, kunipa namba za ndugu yake hata mmoja. Anko alisema hivyo. Huyo anko ni, ni anko kivipi yani? Mjomba ni ambaye ni, ni, ni shemeji yake sasa na babu mdogo ambaye aliletwa hapo nyumbani upande wa mwanamke. E, upande wa mwanamke. Kwa taarifa zilikuwa zinatakiwa kwenda upande wa mwanaume. E, zilikuwa taarifa zifike upande wa, wa, wa, wa nyumbani kwa mwanaume. Mm -hmm. Akasema sina mawasiliano yoyote na sijui kwao na shemeji alitokea sehemu gani, sijui. Mm. Na wale ni, ni, ni miongoni tu ambao walikuwa rafiki, hawakutaka kufuatilia sana kikubwa walidili kwanza na mili iweze kufanyaje, iweze kuhifadhiwa. Na wale marafiki na bamdogo ilibidi tena wamuulize anko, je, unabidi sasa wape taarifa upande wa nyumbani kwenu ndugu zenu kusudi waweze kuhudhuria hili. Ah, mjomba alichokisema yule anko alisema ni kweli, inastahili wapate taarifa lakini mbaya zaidi, mimi simu yangu nimepoteza mpaka na laini zote nimepoteza, na na hii simu ya, ya, ya, ya dada sina, sina, sina namba zozote kifupi za nyumbani kule. Wale, wale rafiki zake baba walibaki na maswali ambayo hayakuwa na majibu upande wao, lakini ilibidi wabezi tu na swala la kuzika kwanza mengine yataendelea. Wakati huo simu za wale marehemu zilikuwaje? Zilikuwa wapi? Zilikuwa hazina namba za ndugu zao? Zile simu hazikuonekana. Kwa nini? Kwa sababu baada ya lile tukio, ile ajali kutokea, walitolewa wao hawaku, hawakupata muda tena wa kufuatilia kwamba labda tuangalie masuala ya simu ni na nini. Wamekuja kukumbuka simu, muda umepita sana na walijaribu kuulizia vyombo vya habari, waandishi wa habari walifika pale haku, hakuonekana mtu aliyewahi ku, ku, ku, pengine kuokota zile simu, hazikuonekana kwa kweli. Lakini baada ya pale ilibidi wale watoto wapewe taarifa za msiba, kwa sababu wale watoto hawakuwepo nyumbani. Walipewa taarifa za msiba wale watoto, ilibidi waje. Walipofika kwanza yule yule, kwa sababu mtoto wa kwanza alikuwa wa kike, hakuamini, ndo alikuwa mkubwa, hakuamini kila alichokikuta, alizimia pale pale. Alichukua muda mrefu sana akiwa yuko pale. Baada ya kuzinduka, alipozimia, taratibu za mazishi alikuta zinaendelea, ziliendelea, mili ikahifadhiwa, na huku upande wa baba hakuna mwanandugu yoyote aliyehudhuria katika msiba na upande wa, wa mama, kuna ndugu aliyehudhuria kule kwenye ule msiba. Basi walipomaliza mazishi, walipomaliza mazishi yale, ilibidi sasa wale wafanyabiashara waliokuwa wanashirikiana na, na mdogo ilibidi sasa wakae chini waweze kujua namna gani mali iliyoachwa na mzee wataiweke waiweke kwenye mikono gani kwa sababu pale mjomba ndo anaonekana ni mtu ambaye amekaa muda mwingi pale, ilibidi aiendeleze ile mali kwa sababu kila kitu alikuwa ashaelekezwa. Kuna miradi mingine ambayo alikuwa ashaelekezwa tayari, alikuwa anajua. Kwa hiyo na wakati ulifika sasa watoto kurudi kwenye majukumu yao ya shule, walirudi yule aliyekuwa wapi Silali kule na yule aliyekuwa Kenya, wote walirudi kwenye majukumu yao ila miezi ilipita kidogo hapo katikati, baadaye hawa watoto pesa wakawa wanadaiwa pesa za ada shuleni, kwa sababu mjomba hakuwa na hakutuma tena, kwa sababu kipindi wanaendelea na masomo, baada ya kupata ile ajali, yule baba yao alikuwa ameshalipa ada tayari. Ilipoisha hii ada, ilikuwa anatakiwa walipe tena. Mjomba hakutuma tena pesa zile. Basi baadaye Walikaa sana mpaka mwisho wa siku sasa, na walimu wakawa wanawasimamisha kwa ajili ya hiyo shule. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajatoa na nilio pesa. Ilibidi sasa wafanye mawasiliano na anko, anko wao hakupatikana kwenye simu. Ilibidi sasa wawasiliane kaka mtu na dada yake Wana naomba tufanyaje, twende nyumbani kwanza tukaangalia shida ni nini, mbona anko ha, hatumi pesa, mimi sipati pesa yoyote, hata pesa matumizi sina. Ilibidi sasa wapange siku ili mradi huyu anayetoka huku wakutania wote hapa nyumbani Mwanza. Ni kweli walipanga siku na muda ulifika, wakabidi wa, waanze safari. Aliyetangulia kufika nyumbani ni kaka mtu. Alipofika nyumbani, alipogonga geti, aligonga geti ikawa no. Kwanza kabla ya yote, mjomba, kile kiwanja ali, kuna kiwanja ambacho kilikuwa wapi huko Mahina, alikiuza. Baada ya kukiuza kile kiwanja alioa, na baada ya kuoa yule mwanamke alimweka ndani. Alipomweka yule ndani mwanamke, baada ya kumfikisha ndani, alim, alimwambia mwanamke, bwana, mali yote unayoiona hapa nyumbani ni ya kwangu. Mjomba alijimilikisha mali ya dada yake, akasema mali yote ya kwangu, na yule mwanamke aliyeletwa akajua moja kwa moja mwanaume ana uwezo mkubwa wa kimaisha, pesa nayo. Basi baada sasa hawa watoto kwanza baada baada yule Masai, kumbuka kuna Masai ambaye alikuwa mlinzi pale aliyeachwa. Masai naye baada ya kusikia kwamba hiki kiwanja kimeuzwa, alishindwa namna ya kuongea kwa sababu yeye naye sasa hivi anafata tu ile anamfata yule mjomba mtu jinsi anavyotaka. Hakuwa na namna ya kuzuia kile kitu. Basi baada ya wale watoto kurudi nyumbani, alitangulia wa kiume. Wa kiume alipofika nyumbani aligonga geti. No, kulikuwa na alamu. Alibonyeza ile alamu ilinipiga ili, kelele sana humo ndani. Ile siku mjomba mjomba mtu hakuwepo. Yule mjomba hakuwepo nyumbani. Basi Masai sijui alikuwa sehemu gani. Nahisi alikuwa toilet, alichukua muda sana. Mwisho wa siku alitoka yule mama. Alitoka ndani. Akafika hapo alifungua mlango wa ndani akapiga kelele sana akamuita makamfokea sana yule Masai. Ulikuwa wapi? Mtu anagonga hodi muda wote ule, alamu inapiga kelele, wewe ulikuwa wapi? Ah, Masai aliomba aliomba samahani, ila ilionekana Masai kupigwa kofi moja. Kitendo kile yule bwana mdogo kilimuumiza sana, japo kwamba alifunguliwa mlango, afu akaona Masai anapigwa kofi, afu yeye sasa, mtu anayempiga kofi hamjui kwa sababu hakutambulishwa, hajamjua. Baada ya kufunguliwa, yule kijana ali, aliulizwa ali, na yule mwanamke kwanza yule Masai alimjua akamuita jina, bwana Isaki, umesharudi? Ah, nimerudi ndugu yangu, karibu sana. Masai alim, yani, akawa Masai mtu mwenye furaha kubwa sana kumwona Isaki karudi nyumbani. Basi yule mama aka yani akawa so unajua wale wa mama kuna kitu fulani hivi kama ananyali kama na, kama anamnyali hivi. Akamuuliza Masai, "Huyu ni nani?" Masai akasema, katika imaa hii yote unayoiona, mhusika mkubwa ni huyu, na pia kuna dada yake ambaye alikuwa anasomea nje kule, anakuja na yeye, hata utamwona muda sio mwingi. Ah, yule mama alikasirika, akarudia kumuuliza Masai, unasemaje wewe mbwa? Isaac alikasirika sana kile kitendo cha kuitwa mlinzi yule mbwa angali kwamba yule mlinzi amefight yale maisha ya pale nyumbani tangiepo yule Isaac akiwa mtoto mdogo. Yani kiufupi mle Masai alimlea. Leo Masai anaitwa mbwa na yule mama wakuja. Masai akasema mimi leo nitakuwa mbwa, lakini uhalisia wa maisha ndivyo ilivyo. Hii mali ni ya hawa watoto waliofika leo. <sighs> Mama hakuelewa, alirudi ndani kwa hasira, na Isaac alichukua fursa ya kuingia ndani Aliingia ndani na akamsalimia shikamoo, hakuitikia. Alichokifanya yule mama alimpigia simu mume wake. Alipompigia simu mume wake, mume wake alikuja. Alipofika mume wake alipom, alimkuta mwifa wake ashafika nyumbani na yule wa kike wote wamefika kiufu, kiufupi. Ah, anko mtu alifurahi akacheka sana, wajomba zangu mmekuja, hata kunipigia simu hamna, kwa nini sasa mnakuja kwa kuni surprise kiasi hiki? Wakasema kwa wakalipokea kwa furaha, wakasema anko, wewe ni mama, tumeamua leo tukufanyie surprise mama yetu, karibuni sana wanangu. Lakini katika ile kuwakaribisha, ikaonekana na wakaribisha kishingo upande hmm kwa sababu mtu ambaye anawakaribisha watu kwa makusudi mazuri, kwa nia nzuri, utamwona tu sura yake inaonyesha. Ilionyesha mjomba ni mtu mwenye wasiwasi sana. Pale pale yule mwanamke hakuvunga kumuuliza, alimu, alimuita jina akamwambia we mwanaume aufai katika hii jamii, mwanaume mwongo. Ehe, hebu naomba uniambie, kipindi unanioa mimi uliniambia nini kuhusiana na haya mazingira ya hapa nyumbani? akamwambia mke wangu, hayo maswala sio ya kuongelea mbele ya watoto hawa eh. Haya maswala ya kuongelea chumbani kwetu tukiwa wawili. Hapana, nataka nijue sasa hivi, nataka nilijue sasa hivi. Auwezi ukanidanganya mimi kiasi hicho eh. Unanidanganya kwamba mali hii ya kwako, kumbe sio ya kwako <laughs> Isaki alishikwa na bumbuwazi na dadake Sofia akabaki anatwaa Wakawa wanajiuliza ina maana mjomba alimwoa huyu mwanamke kwa kumdanganya kwamba mali ni ya kwake. Mjomba mtu alilalamika sana, akasema ikabidi atumie sasa ule wanaume wake, akamwambia mwanamke wake, tulia, sitaki uongee na sitaki uzungumze kitu chochote kile, nitakuzaba makofi sasa hivi. Mwanamke alishusha hasira zake, aliingia ndani mwake chumbani kwake, akaingia chumbani kwake mwanamke alionekana kulia sana. Basi walibaki pale mjomba na hawa watoto. Sofia alimuuliza mjomba wake, mjomba, hebu tuweke wazi kwa hili, kuna nini hapa katikati? Mjomba alibidi kuwaeleza waifa wake. Alisema, ni kweli wanangu, huyu mwanamke nilitokea kumpenda sana mimi, na kila ambacho nilikuwa namwambia hakuwa tayari kunisikiliza, na ni kweli nilibidi nitumie njia fupi ya kumdanganya kwamba hii mali ni ya kwangu, naombeni mnisamehe anko zangu, naombe chonde chonde, nisameheni mimi mama yenu. Akasema, anko, hili tutalizungumza, nenda kwanza ndani mwako ukazungumze na mke wako. Basi ndo wakapewa nafasi ya wao kulijadili hili. Basi walijadili, walisema ina maana kwamba Hangu ametumia fursa ya kumdanganya mke wake ili ampate, na mwanamke anajua kwamba mali ni ya kwake na mme wake. Hapa tayari dada, kuna tatizo. Isaac anamwambia dada yake Safi ah, kwamba kuna tatizo dadangu, inatakiwa tuwe makini sana. Basi kilichofanyika, ilibidi sasa Sofia aweze kuchukua fursa ya kukaa bega na bega na Masai. Pengine Masai anajua mengi zaidi. Ni kweli ile siku ilipita, kesho yake anko aliamkia kwenye majukumu yake. Aliamka asubuhi akasalimiana na, wa, na waifa wake, ilibidi sasa atoke kwenda kwenye majukumu yake ya kila siku, maana hapo mitaani sasa ashaonekana bosi, yani akitoka nyumbani anatoka na gari, ni bosi. Basi ile siku iliyofuata Sofia alionekana kumaindi sana hilo swala japo kwamba Isaki yeye alilichukulia kawaida. Basi Safia alibidi amfate Masai na kumuuliza, wewe, najua wewe ni mwanafamilia, hebu tuambie moja namna moja au nyingine, ilikuwa kuwaje mpaka anko alitumia fursa ya kuweza kumdanganya mwanamke wake kutumia hizi mali kwamba mali ni za kwake. Masai <laughs> aliongea kwa hisia kali sana. Masai aliongea kwa hasira sana, akasema huyu sio mjomba yenu ambaye mlikabidhiwa wale, huyu mjomba yenu ashabadilika mno. Kwanza sasa hivi anajuana na watu wakubwa sana hapa Mwanza, na pia huyu mjomba yenu kile kiwanja mlichoachiwa kule mjomba wenu ashakiuza. <laughs> Sofia alimuuliza Masai mara tatu tatu, ashakiuza? Ndiyo. Sasa kama unataka uamini, unatakiwa akirudi mwambie kesho mwende mkakiangalia hicho kiwanja, kwa sababu hawakupata tena muda wa kuzungumzia masuala ya shule kwamba inakuwaje mjomba hukutuma ada, kwa sababu wamefikia nyumbani tena wakakuta mikiki mikiki ya kiwanja kuuzwa ilibidi sasa, kesho yake dada mtu alikaa na Isaac. Isaac akamwambia kaka, kiwanja kiwanja kishauzwa tayari cha Mahina kule, na kaka Isaac naye akasema kishauzwa, ndio Mbona mjomba akatupanda kichwani? Kwa nini? Mjomba ashakuwa msaliti tayari. Ili tujue zaidi, kesho natakiwa twende kule kwenye kiwanja tukakiangalie. Basi Masai aliwaambia kiwanja kile kiliuzwa milioni kumi na tano katika milioni kumi na tano kiwanja kiliuzwa ndo kilimsaidia akatoa mahari ya huyu mwanamke. Mahari bei gani? Mahari kwa yule mwanamke alitoa milioni milioni mbili na nusu milioni mbili na nusu na pesa iliyobaki alianza kufungua miradi ya biashara biashara zake ndogo ndogo, yeye kama yeye. Isaac akasema haiwezekani, Masai unatudanganya, mjomba hawezi kufanya hiki angelikuwa na namna kwamba anahitaji kupata supporta kwetu, angetupigia simu sisi ndo tungejua kwamba tunamsaidia vipi mjomba. Masai akamwambia Isaac, usiwe mpumbavu, mimi kama kaka yenu sasa lazima niwaweke wazi uhalisia wa maisha jinsi ulivyo. <laughs> Ni kweli mjomba alirudi majira ya saa tano na wenyewe ile siku hawakulala, walimsubiri mpaka hapo mjomba aliporudi. Unaona, mama yule alibadilika sana, hata kupika hakupika ile siku. Ile mama alikuwa anaangalia kwa kuwakejeli sana. Kuna siku, kuna kesho yake asubuhi akawaambia maake ma Isaki alilala mpaka saa tatu ndo akaamka. Safia aliamka mapema kwa ajili ya kuandaa kifungua kinywa asubuhi. Baada ya kuandaa kifungua kinywa asubuhi, alimuita kakake, kaka Isaki, naomba uamke, upate chai, uende ukaoge, unywe chai, mengine yaendelee. Anko kwanza, kabla ya, kabla ya hayo aliamka mama akasema, yani unaonekana wewe ndo bosi, anamwambia Isaac, unaonekana ndo kila kitu hapa sasa. Kama unalala mpaka saa tatu, angalikamba mme wangu halali mpaka umda, wewe unalala mpaka saa tatu, hebu amka huko. Isaac alikuwa kichwa na yeye akamwambia, wewe ni wakuja na tena nenda taratibu sio ajabu unaweza ukatoka muda wote ule hapa, kwa sababu sio kwako. Mwanamke aliongea kwa kujiamini sana. Unaniangalia unaniangalia kwa kuni kwa, yani, un, kifu, alisema unaniangalia kwa dharau, unatakiwa uniangalie vizuri. Hiki ni kichwa kingine, sinichukulie poa. Hmm. Ikaonekana ugomvi yeye na mke wa mjomba wake. Isaac aliamka na kupata kifungua kinywa asubuhi. Baada ya kupata kifungua kinywa asubuhi, na walijumuika na mjomba. Mjomba baada ya kutoka mjomba ndani, baada ya kumaliza kunywa chai asubuhi, ali Safia alimuuliza, alimwambia anko, kabla tujaondoka sisi na pia bado hatujakalia mazungumzo ya kwa sababu hatupati ada shuleni. Kabla hatujalizungumzia hilo, inatakiwa kwenda kwanza twende Mahina kule tukakiangalie kile kiwanja tuone, kwa sababu watu sasa hivi washanunua watu wengi kule, tusije tukakaa tukakuta kiwanja kisha watu washaingia kwenye eneo letu. Mjomba akasema anko, ah, na wewe mimi niliachiwa majukumu majukumu nayapeleka vizuri mpaka sasa hivi, wajomba zangu. Mimi ni baba kwenu na ni mama kwenu, inatakiwa mniamini mimi. Kiwanja kipo, kiko vizuri, nina muda mfupi tu nimetoka kukiangalia. Sofia kwa sababu analijua hiyo anajua hiyo issue, ilibidi amkazi yangu twende bwana. Anko baada ya kumbara anko hakuwa na neno. Ilibidi watoke mpaka Mahina. Walipofika Mahina walikuta mafundi wanazungusha fence kile kiwanja. Ah, wakasema, "Vipi mbona mbona watu wanajenga hapa?" Mjomba kabidi ajitoe ufahamu akasema, "Na mimi sifahamu." Ilibidi watafute yule fundi mkuu. Akaulizwa, aliye vipi nyinyi mko hapa? Akasema sisi hapa tumeletwa na, na bosi mwenye hiki kiwanja ameuziwa hiki kiwanja mpaka sasa hivi ndio tunaona tunaweka foundation kama hivi. Hmm. Sofia alikasirika sana. Isaac alifyum sana. Alimwangalia mjomba mara tatu tatu. Akamwambia mjomba, unataka kuniambia hili haulijui wewe? Linaloendelea hulijui? Akasema mjomba, samahani wanangu, nalijua. Kwa nini usituzungushe kote huko? kama unalijua. Mjomba alichokifanya kusema, naombeni tukae chini tulizungumze, naomba tu, uanze kutueleza. Mjomba alisema, ni kweli wanangu, niliuza hili eneo, niliuza bila kuwashirikisha, kwa sababu ningewashirikisha msingenikubalia, na pia nilitumia fursa ya kumwambia huyu mwanamke na ya kuambia kwamba mwanamke nilimwelewa sana, lakini yeye hakunielewa, lakini ilibidi nitumie ni fursa ya kupata pesa, niwe mtu mwenye pesa, ili na yeye, kwa sababu yeye alionekana kunipenda nikiwa na pesa. Ina maana mjomba, Isaac akasema, ina maana mjomba, wewe ndo ukaona sasa uuze kiwanja na asilimali zote ambazo zilikuwepo. Kuna pesa benki kule ambazo ziliachwa na wazazi wetu eh. Kwa nini ungeenda kuchukua pesa benki wanangu, hata hiyo benki pesa ishafilisika sana mpaka sasa hivi hakuna kwa pesa. Pesa nilitumia kwa sababu wajukuu zangu, nilitumia pesa vibaya baada ya nyinyi kutoka. Sofia akawaambia kwa hasira, turuduni nyumbani. Walirudi nyumbani. Walipofika nyumbani, walipoenda benki, kwa sababu benki kipindi kile wapo wazazi ilikuwa inasoma na pesa nyingi sana na wenyewe baada ya kutoka, japokuwa ilihudumia ile pesa ilihudumia msiba nini na nini, waliacha kama milioni kama milioni ishirini benki, na wamekuja kurudi wanakuta ATM yao inasoma milioni tano iliyopo. Ilibidi sasa watoe pesa kama milioni tatu. Baada ya kutoa zile pesa milioni tatu, kwa sababu dada ndo alionekana mkubwa kidogo, anauelewa kidogo, akasema anko sisi tulikuwa na lengo la kwenda kuendeleza shule, lakini sasa shule haturudi tena mpaka tulimalize hili. Cha kwanza inatakiwa kiwanja kirudi katika mikono yetu, la sivyo mjomba, unaishia jela. Mjomba alikasirika sana kuambiwa hivyo na mwifa wake. Isaac naye alisema neno, akasema mjomba, mpaka hapo wewe ushakuwa msaliti kwa mama, kwa vile umemsaliti mama na sisi pia umetusaliti, na hatutojali kwamba wewe ni yanko, kivyo vyote vile tutafanya kwa ajili yako. Wako nyumbani sasa, mda ule huyu mwanamke baada ya kusikia hilo, usiku ule ule alimsomesha mwanamke, akamwambia huyu mwifa wako wa kike anaonekana jeuri na kuomba ufanye kitu. Anko ashachanganyikiwa, akasema nitafanya nini? Na hawa ni watoto wangu mimi, nitafanya nini? Kama ungekuwa wewe unafanyaje? Alichoamua kumwambia yule mwanamke akamwambia, sikiliza, mimi na connection na watu. Basi ilibidi Anko apewe location na mke wake baada ya kusema kwamba nifanye nini. Yule mwanamke alikuwa anajuana na, na watu tuseme kwamba na watu naweza nikasema uhalisia ni watu wahalifu wale, kwa sababu alimwambia kuna watu wangu nataka nikuunganishe nao, wamteke huyu binti na wampeleke kule ambako nitahitaji mimi. Mjomba hakusita hilo, akasema ulikuwa wapi sasa kunipa idea kama hizo muda wote, kwa sababu anko alionekana ameingiwa na tamaa sana sasa ile mali, na pia yule Sofia ndo alionekana kipaumbele sana kumzidi kakake Isaac. Basi alipewa ramani, alikutanishwa na wale watu. Wale watu walihitaji kupata kiasi cha laki nane. Anko alisema hilo tu dogo sana kwangu, isiwe na shida, lakini nataka yule binti nisimuone kabisa katika macho yangu, apotee kabisa, asionekane katika jiji la Mwanza hili, sitaki aonekane. Basi ni kweli hawakuchukua muda, walichukua advance wale watu. Uh, siku moja Sofia na Isaki walikuwa wametoka walikuwa wameenda maonyesho Nane Nane, maeneo ya kuna sehemu moja wanapaita wanapaita St Mary's, na nikiongelea St Mary's Igoma, Igoma kule watu wa Mwanza wanaijua ilipo. sehemu Walienda sehemu ya maonyesho, wanaenda sehemu ya maonyesho kumbe tayari wale watu walikuwa wamepewa location. Sasa baada ya kutoka kwenye maonyesho kule, walinarudi nyumbani, walikuja kila mtu njia yake. Unaona, walikuja kila mtu njia yake. Isaac aliwahi kufika nyumbani. Huyu dada kumbe wale watu walimteka. Alitekwa huyu dada, alipelekwa. Baada ya kutekwa, alipelekwa sehemu moja Arusha. Kule Arusha kuna connection ya huyu mama, kuna mama mmoja anamiliki wanawake, anawatumia kwa kuwauza. Basi Isaki alikaa sana ile siku akumuona dada yake. Kesho yake ukakucha aonekani dada yake, simu yake haipatikani. Isaac akamuliza mjomba, vipi, mbona dada haonekani? Mjomba akasema wewe ndio ulikuwa naye, sasa iweje unaniuliza mimi? Nikuulize wewe hapo, dada yako yuko wapi? Mjomba ashabadilika, ashakuwa mtu mwenye hasira sana. Sema mjomba, mimi dada tuliachana naye kule kule, lakini nashangaa dada hajafika nyumbani mpaka saizi. Wewe unanisumbua una kitu gani wakati unajua kabisa dada yako ashakuwa mtu mzima sasa? Utaniuliza vipi? Pengine ashaenda kwa watu wake, pengine ashaolewa kule. Wedili na maisha yako. Alikaa Aizaki, ulipita mwezi, dada aonekani. Ilibidi achukue fursa ya kuchukua picha yake na kuipeleka polisi. Baada ya kujua mjomba kwamba amepeleka ripoti polisi, alizunguka. Dogo Aizaki alijirudi sana nyumbani no, polisi kuuliza, anaambiwa wewe tayari ripoti ushalileta polisi, kuna haja gani tena ku, ya kuhangaika na sisi huku, mara unakuja kutu nini, unatusumbua, tuachie kazi yetu tufanye kama inavyotakiwa. <sighs> Ah, kwa sababu na Isaac alikuwa mdoto mdogo, alikuwa pengine uelewa zaidi alikuwa hana, ikabidi kweli aliache. Ulipita mwaka sasa, Isaac hata shule sasa hakurudi, yuko nyumbani pale. Kumbe mjomba alishawahi alishanunua kiwanja Kisesa baada ya kununua kiwanja Kisesa, alishauriwa na mke wake anunue kiwanja Kisesa na ashaanza kujenga tayari nyumbani kwake. Basi na isitoshe pale nyumbani alishaga pauza mjomba, kuna pesa ambazo ametanguliziwa, imebaki hela kidogo tu. Masai sasa lile alikuwa halijui. Baadaye sasa Isaac alirudi nyumbani na kumwambia Masai, maisha yameenda kumbadilikia sasa Isaki, sio Isaki yule ambaye alikuwa mtoto wa kitajiri kiasi kile. Siku moja Masai akakaa naye akamwambia, Isaki, sasa wewe unatakiwa upate akili ya kiutu uzima ya kianaume, asiwe na akili kama mtoto wa kike. Inamaanisha akili yake haikuwa haijakaa kama mtu mzima. Ina maana kwamba akili yake anaichanga haichanganui kwamba afanye nini. Masai alimpa mafumbo tu. Basi Isaac alichoamua ukifanya, alimwambia Masai, unamaanisha nini? Masai akamwambia, hapa taswira kabisa inavyoonyesha mjomba wenu anajua dada yako kupotea, hili analijua, hutokaa uamini, ila kuna siku taamini. Isaac akasema inawezekana eh? Akawa hana ile mutika kwamba kweli anko anaweza akahusika kwa hili. Basi kuna muda sasa ilifikia anko alimaliza kufanya finishing ya nyumba yake, ilibidi atoke yeye na mke wake bila kumpa taarifa kwamba mimi nina, nina, nina, nina nyumba yangu sehemu fulani. Isaac aliona vitu tu vina vinahamishwa. Hasa vitu vinahamishwa vinaenda wapi? Alipomuuliza mjomba, mjomba alikuwa mkali, akamwambia wewe jali maisha yako na kwako hapa basi. Kumbe mjomba tayari ashamaliziwa ile hela Isaac alikaa kidogo, watu anko wake tayari ashahama na hajui amehamia wapi. Basi alikaa takribani mwezi, yuko hapo sasa nyumbani kwao. Nyumbani kwao sasa hapasomeki, hela inaenda kukata. Mwisho wa siku sasa wanaona mtu anagonga geti, mizigo inaingia, kuna fuso linaleta mizigo masofa manini ma, mavyombo ya ndani ah, hakuelewa sasa nini hichi. Isaac akasema ni nini hichi sasa. Isaac alimuuliza yule mwenye gari akasema, ndugu yangu, mimi nimepewa tenda tu kuleta vyombo hivi hasa kama unataka kujua zaidi muulize yule mtu. Akaelekezwa kuna mama mmoja, akauliza vipi mama, hapa mbona sielewi? Akasema hapa Kumbuka sasa pale ni miaka mingi imepita kidogo baada ya kuwazika wale wazazi, wazazi, wazazi wao. Ni miaka imepita kabisa mingi kidogo, karibia miaka saba. Wakati huo huyo Isaac ana umri gani? Wakati huo sasa Isaac kidogo ana umri wa miaka karibia ishirini kama na mbili hivi. Mm. No, kama, kama sio ishirini na mbili ishirini na hata ishirini shakuwa mtu mzima. Mm. Basi alipomuuliza akaambiwa hii nyumba <laughs> ishauzwa muda sana na huyu aliyekuwa anaishi hapa alikuwa anaishi tu kwa sababu alikuwa anamalizia nyumba yake kujenga. Alikuwa anamalizia nyumba yake kujenga, ndio. Unaweza ukajua nyumba yake alipo anajenga wapi. Huyu mtu alinunua kiwanja Kisesa na ndiko alikohamia, na wewe sasa unatakiwa ujue pa kwenda, na Masai huyu atabaki kama kazi yake bado anahitaji, atabaki kuwa mlinzi hapa, ila wewe nenda kwa kwako kukaishi. Ma, nani Isaac ndo aliisema tayari, anko anajua dada yangu yuko wapi. Huyu Isaac ilibidi sasa afunge safari ya kwenda kule Kisesa na hana location nzuri, ilibidi amuulize vizuri huyu mama, unaweza ukanitumia na ukanipa namba ya, ya mhusika wa ya anko kwa sababu mimi ni anko wangu. Yule mama akasema namba yake nilikuwa nayo, ngoja niangalie kama nitakuwa nayo nitakupatia. Mama aliangalia ile namba kweli, akaiona akampatia, akapiga simu ya mjomba wake, ikaita, akapokea. Halo, nani? Mimi ni Isaac yanko. Wewe mbwa nani, umepata wapi fursa kunipigia simu wewe? Umepata wapi fursa kunipigia simu? Na sasa sikiliza. Isaac akasema, anko, naomba unielekeze ulipo anko, nataka nije, sina pa kuishi mpaka sasa. Kumbe anko hapo ulipauza, hata kutuambia hujatuambia. Anko, fanya kunistili, wewe ni mama, fanya nistili basi niweke hata, hata nyumbani kwako niishi tu. Akaambiwa mjomba alisema, na hapa nikikata hii simu usije ukazubutu tena kupiga simu na kuuliza wapi ninapoishi, la sivyo maisha yako yatakuwa hatarini sana. Isaac anatishiwa maisha na anko wake, hakuamini kile kitendo na ile sauti hakuamini. Je, kweli huyu ndo anko yule ambaye aliheshimiwa na mama, aliheshimiwa na baba na sisi tulimheshimu? Ndo huyu anko leo amebadilika kiasi hichi kwa sababu ya pesa. Basi ilibidi bwana Isaac atumie fursa ya kutafuta simu mbadala ya kuwasiliana. Ni kweli aa, ah, kwa sababu yule, yule anko wake alikuwa anajishughulisha na maswala ya, ya, ya yeye ali, kwa sababu ule mradi aliuendeleza wa kuuza sementi. Sasa kuna mtu alimpata akamwambia, bwana, nataka huyo mtu umwambie una shida ya, ya unataka ununue sementi, umwelekeze unataka umpelekea advance ya pesa, ila unataka uwe unamlipia kwa wakati. Ni kweli alipewa ramani ile, akamwambia bwana, mimi niko sehemu fulani na nina pesa zangu hapa, nataka niziwekeze kununua simenti kwa sababu na ujenzi wa godown fulani, ninataka pesa niwe nakulipa kwa wakati, nataka nipajue kwako, ili kusudi hata kama tunafanya makubaliano yetu na napajua kwako na mimi unapajua kwangu. Jamaa hakuwa na namna gani akamuelekeza. basi Isaac ndo alipata chansi ya moja kwa moja kwenda naye jamaa mpaka pale nyumbani. Alipofika yeye hakwenda naye mpaka nyumbani. Baada ya kufika kwa sababu yeye alipanda gari nyingine, huyu naye Isaac alipanda, alichukua pikipiki yake akawa anamfuatilia mdogo mdogo mpaka akapajua mko wake. Wakati huo Isaac kashapata pikipiki yani? No, ni, ni, ni, ni washikaji tu, hana pikipiki yani, katika maisha yake hana chochote, kwa sababu kumjomba aliamua, yani alisafisha kila kitu ambacho kilikuwa mali yao kwa kipindi hicho anaishi mpaka anafikisha miaka miaka saba inapita, anafikisha miaka ishirini kutoka miaka kumi na mbili. Uh, nilikuwa ni, ma, ni, ni unajua mtu akizaliwa katika mazingira ya kitajiri, kuna kitu fulani ambacho mtoto huwa anaduma katika utafutaji. Kazi ngumu haiwezi ulile hilo. Kazi ngumu alikuwa haliwe, haini hawezi. Kuna kipindi mpaka ilifikia stage akawa na kipindi kile ndo maisha anaanza kumchanganya changanya, alibidi achukue sasa fursa ya kufanyaje, ya kujichanganya, kutafuta pesa yake mwenyewe. Akawa anaenda kwa mafundi kujenga jenga, kusaidia kibarua. Sasa wale mafundi muda mwingine akiomba kibarua hawampi kazi. Wanajua kwa sababu huyu mtu geti kali kwake ni mtu ambaye alikuwa na heshima kidogo, kwa sababu mtu alikuwa na heshima, sasa kibarua kiwa ngumu kupata. Mwisho wa siku akawa sasa ana anapata visenti kidogo dogo akiwa na mfano kwenye matofali, kubeba tofali hawezi Anaposhika tofali hivi anaiangalia mikono. Ah, mimi kazi mimi siwezi. Kwa hiyo kifupi kazi ngumu alikuwa hawezi. Tuendelee pale sasa ambapo alifuatilia kwa hiyo pikipiki ambayo aliipata. Alipata pikipiki kwa mshikaji wake. Alikuwa jamaa yake alikuwa anaelewana sana vizuri. Alichukua pikipiki akaongozana na mshikaji mpaka kapajua pale kwa anko wake anapoishi. Basi baada ya kuijua yeye, huyu jamaa alibidi afike nyumbani kwa anko kwa anko wake na Isaac. Alipofika pale alibidi sasa amwambie anko wake yule jamaa waliweza kufanya makubaliano, kwa sababu yale makubaliano yalikuwa ya bla bla. Mwisho wa siku, mwisho wa siku wakawa wana wakashindanwa wale wenyewe kwa ajili ya simenti ile kutunzia kulipa kidogo kidogo, walishindana kwa sababu lengo lake sio kwamba kulipa, lengo lake ni kumfahamisha huyu huyu Isaac ajue pale anapoishi. Basi kuna siku Isaac sasa akapanga safari ya, kum, ya kwenda pale kwa anko. Aliendapo jioni kwa anko wake hapo Kisesa. Alipofika hapo Kisesa, aligonga mlango, gonga mlango. Bahati nzuri anagonga mlango, anafunguliwa na, na, na, na, na, na mtoto wa, wa, wa anko wake. Akaulizwa, wewe nani? Akajitambulisha. Baada ya kujitambulisha, muda kidogo likaingia gari la anko wake na mke wake. Waliposhuka kumkuta Isaki, mjomba akasema wewe mtoto unatafuta nini katika maisha yangu? Yaani nashuka nikiingia ndani nikitoka, uwe haupo hapa, uwe ushatoka. Alinyenyekea sana Isaki. Anko, jaribu kustili hata nusu tu ya yale mema aliyokufanyia mama yangu, Sitili hata chembe tu aliyokufanyia wema baba yangu. Kumbuka alikutoa kijijini, ulikuwa na maisha magumu sana Anko. Leo hii mimi wakunifanyia haya, anaambiwa toka nyumbani kwangu alifukuzwa kama mbwa tena mbwa tena tuseme ni mbwa tuseme ni mbwa koko kabisa. Bora angekuwa hata mbwa kizungu anaweza kumtoa kwa heshima. Alifukuzwa Isaac kwa kuvurutwa. Isaac alijutia sana hicho kitendo. Isaac ndo akajua kumbe hapa tayari maisha yamebadilika ime, im, dunia imenigeukia mimi, Isaac anasema akiangalia huku dada yake haonekani hata kimawasiliano. Isaac alichoamua kukifanya ikabidi arudi mitaani sasa kwa huyu mshikaji wake aliyekuwa anaelewana naye wa bodaboda yule. Mshikaji wake sasa alikuwa amepanga geto fresh, akamwambia ndugu yangu, sasa wewe unabidi, kwa sababu huna pa kuishi mpaka sasa hivi, tuishi hapa nyumbani nitajichanga changa, nikipata hela tufungue tu kompyuta, tuwe na kompyuta hapo, angalau unaingiza hata 200 300 inatosha. Basi ni kweli yule jamaa wake alionekana mtu mkarimu, aliweza kumstiri kwa sababu hajui ndugu zake wapi waliko, babake hajui alitokeaga wapi, mamake hajui alitokeaga wapi. Na alijaribu kumuuliza kipindi kimoja, mjomba wake alimuuliza hivi, mama alitokeaga wapi? ali, mjomba akutaka kuongea, akamwambia hayo yote utayajua. Kipindi kile sasa bado wako vizuri, hayo yote utayajua ukikua. Mjomba hakutaka kabisa wajue wale watoto ile nini nyumbani, ndugu zao nyumbani kwao na, na mama yao hakutaka. Basi ndo hivyo sikawa hajui nyumbani kwa baba yao alikotokea, hajui nyumbani kwa mama yao alikotokea. Basi bwana alikaa kwa mshikaji wake, mwisho wa siku akafunguliwa ka ka, ka, ka, nini ka, kom, kameza kompyuta, akawa anachoma nyimbo pale. Maisha akawa yanaenda mdogo mdogo, anapata hela. Kuna kipindi alikutana na mshikaji moja, ni msanii anaitwa Ropa, yuko Mwanza yule jamaa, alikutana naye alizungumza naye ndugu yangu akamwelezea mkasa kidogo, ambaye bwana, mimi na dada yangu, ila sasa nimejaribu kwenda kwenye media, nime nimeeleza sana kwa ajili ya kumtafuta, lakini mpaka sasa hivi haonekani. Kwa sababu wewe ni msanii, naomba unifanyie unitengenezee wimbo mmoja ambao unaweza kaenda tutasupportiana tuta wewe ndo kaurekodi. Unazungumzia walisia wa haya maisha niliyopitia haya, na pia kwa ajili ya kumtafuta yule dada yangu kweli bwana jamaa alifanya hivyo, alitengeneza hiyo nyimbo akamletea pale kwenye kompyuta. Ilibidi baada ya kuleta hiyo nyimbo inamzungumzia dada yake Sofia, sasa namna alivyopotea. Baadaye dada yake ilibidi ile nyimbo ipelekwe kwenye media na namba zake za simu zikawekwa pale. Bahati nzuri ilipigwa sana kwenye nini trendi sana, ile nyimbo ilizunguka sana huko na kule. Maisha huko udogo anaendeleza kuna kipindi sasa, kuna siku moja miongoni mwa yule rafiki yake na baba yake aliyokuwa anafanya kazi na mzee na baba yake alimwona yuko kwenye mazingira ya hatari sana, kwa sababu sasa pale na wenyewe yule mzee ashajua kwamba anko wake ashafanyia hivi na hivi wale watoto. Ilibidi sasa, baada ya kumuona, alimuita kama chini, akazungumza naye, akamwambia, mimi sasa inabidi wewe nikusaidie wewe kama wewe, kwa sababu mimi nalipa jinsi nilivyoishi na baba yenu na jinsi nilivyofanya biashara na baba yenu, tuliheshimiana sana. Sasa nataka nilipe angalau kidogo, nikufanyie wema. Huyu mzee alichokifanya ali, alimpangishia chumba chake mwenyewe kujitegemea. Ali, kuna sehemu moja hapo Nyegezi, alimchukulia chumba Nyegezi, alimpa pesa kidogo ya ma, kuanzia maisha yake. Kijana alijikita na biashara alijikita na biashara, alifungua duka. Duka Mungu si wasumani, duka likashamili vizuri, likaenda vizuri kabisa. Kumbe maisha yalivyozidi kwenda, ana umri wa miaka karibia ishirini na tano huku anko mambo yalimbadilikia. Huyu mwanamke alibadilisha zile dokumenti zote za nyumba, akawa mmiliki ni yeye. Mwisho wa siku anko yule alifukuzwa pale na yule mama. Hatari sana. Alifukuzwa na yule mama akaambiwa, wewe katika wanaume wapumbavu ambao hawana maana katika dunia ni wewe. Kisa hawezi ukamsaliti marehemu dada yako. Yule mwanamke wake anamwambia hivyo, hauwezi ukamsaliti marehemu dada yako, hauwezi ukasaliti watoto wa dada yako. Watoto wa dada yako ndo watoto wako kabisa ndo wa kujivunia. Ni bora ingelikuwa kwamba wale watoto ni watoto labda wa kaka yako, hapo ungesema labda pengine mm, shemeji yako alitoka nje akapata wale watoto, watoto wa dada yako, unafanyia hivi. Sasa hapa kwangu, sio kwako, na kuomba utoke hapa, nenda katafute maisha yako. Akiwa na watoto wangapi na mke wake? Alizaa mtoto mmoja tu yule mtoto tena sasa, na yule mtoto sasa alikuwa mahali alitolewa, akukaa mazingira yale, alipelekwa zi Uingereza kule, alikuwa anaendeleza maisha kule, alikuwa anafanya biashara kule. Ah, huyu sasa mjomba mtu baada ya kupata yale alianza kuzunguka kwa, kwa wanasheria ambao zi wanasheria kwa ajili ya kesi, kesi kaenda, kesi kaenda, kesi kaenda, mjomba akaonekana hana kitu mjini. Huyu mwanamke kila sehemu, kila anapo, kila tu anayoenda yeye ashamaliza kuizungukia muda sana. Alijikuta anko anatoka na begi lake. Anko atarudi vipi nyumbani? Ataenda ataeleza vipi? Kwa sababu kule nyumbani wanajua, hawajui taarifa za msiba, wanajua mtoto wao bado yuko hai, kwa sababu ni kawaida yake kukaa kimya, washazoea nyumbani kule na taarifa za msiba hakuzitoa kwa makusudi au ni kweli simu ilipotea akakosa namba za kuwapa taarifa? Taarifa za msiba hakutoa makusudi, kwa sababu pengine na hata ile ajali, pengine anko ndo alihusika. Kivipi tena? Ya, kwa sababu kwa sababu haiwezekani, kwa sababu picha kabisa uhalisia kwa jinsi inavyoonekana, haiwezekani tatizo kama lile pale limetokea ukashindwa kusamini ule utu, hata kama kwamba yule ni dada yako, ukashindwa hata watoto wa dada yako kuwatunza kama jinsi inavyotakiwa. Ina maana kwamba japo kwamba siwezi nikaelezea sana, labda kweli mjomba, kwa maoni yangu, lakini najua kabisa mjomba alihusika na hili. Unajua, unahisi nina, nina hata kama ni hisi yani, ni kuhi, yani tofauti na kuhisi uhalisia. Unajua kuna una kuhisi na kuna uhalisia kabisa, kuna picha ile Picha ukilio hata kama hujui kusoma, ukiliangalia picha pengine unaweza ukalielewa. Alihusika vipi kwa wewe ambavyo ulijua? Pengine anko, kuna namna fulani amepita kwa namna moja au nyingine, alipita kwa waganga na kuwafanyia mambo ambayo hayakustahili, na ile ajali nahisi aliisababisha yeye. Mm-hmm. Yeah. Basi baada ya kutoka pale, yango kufukuzwa nyumbani pale <laughs> Mungu ikabidi sasa mgeuzie kipigo kwake yeye. Anko akawa hana kazi, akawa hana pakula, akawa hana pakulala. Anko akawa mtu mmoja mvuta madawa ya kulevya sana, alijikita kwenye madawa ya kulevya anko. Mwisho wa siku, kuna siku akazungukia maeneo ya Nyegezi maeneo ya Nyegezi, akapita zile anga anazofanyia biashara mwifa wake. Sasa hapo kuna kuna hawaone, yani hawaonani, ni miaka kidogo hapo imepita, hawaone, yani hawaonani kabisa na wanko wake. Bahati nzuri naye sasa huyu wanko wake na ni Isaac, ile nyimbo kumbe ishamfikia yule dada kule aliko, na namba za simu zile akazipata. Kuna siku moja yuko pale dukani kwake Isaac, simu yake iliita kupokea simu, akasema ni mimi Safia. Akasema, Sofia yupi? Wewe si ni Isaac? Ndiyo, mimi ndo Sofia dada yako. Sofia yule ninayemjua dada yangu? Ndiyo. Hebu naomba unipe kidhibitisho kwamba wewe kweli Sofia. Kipi ambacho kimekupata? Kilitupata mimi. Sofia akabidi aseme, Isaac, wewe ni Isaac, ni mdogo wangu. Wazazi wetu walipata ajali ya gari kipindi walikuwa wanaenda kufanya biashara nchi China. Isaac akajua kweli kumbe dadangu bado yuko hai. akamuliza dadangu uko wapi mpaka sasa? Akamwambia, kaka, na hapa nilipo nipo Arusha, na hapa Arusha ni miaka mingi nimekuwa mtu wa kufungiwa, natoka usiku narudishwa usiku na gari. Una kazi gani? Kaka, siwezi nikakuelezea cha kunisaidia. Naomba unitumie angalau nauli tu niweze kufanya maarifa ya kutoroka nirudi. Isaac akuchukua muda, akamwambia hii namba ni ya nani? Akasema hii namba ni ya mtu tu rafiki yangu, naomba hii namba itumie. Akauliza jina, akatupa. Kweli hakuchelewa, Isaac alituma pesa, alituma pesa muda ule ule. Baada kumtumia pesa dada yake ni kweli dada alitaka sasa force mazingira ya kutoka. Ile siku sasa anaelekezwa kuna mtu anakuja kumchukua kwa sababu yule mama alikuwa analipwa pesa, aliyekuwa anawauza. Analipwa pesa, yeye anaenda kutumiwa. Basi alichokifanya kweli alikuja jamaa kumchukua kwenda kumtumia usiku. Yule jamaa alibidi aongee naye, alizungumza naye, akampanga, akamwambia bwana, ndugu yangu, kuna namna moja mbili tatu, akamweleza ule uhalisia jinsi ilivyo, akamwambia pole sana. Yule mtu alionekana mtu mmoja wapo mkalimu, akamwambia kwa usiku wa leo na kuomba ulale mwenyewe kwenye hichi chumba ambacho nimelipia. Lala mwenyewe, na muda wako ukifika, naomba utoke uende kule ambako unataka kwenda. Basi yule mdada alitumiwa ali ile pesa, wakafanya location ya kukutana, akabidi aelekezwe yule dada ambaye mwenye simu na Sofia alielekezwa, ilibidi sasa ampelekee zile pesa za nauli alizotumiwa. Ni kweli huyu mkaka aliyemchukua Sofia alimwachia chumba alilala mwenyewe Sofia na pesa ile alipata. Alitoka usiku kama saa kumi Sofia kuelekea Mwanza, alipanda gari, alielekea Mwanza. Gari ilipiga mafuta, walifika Mwanza usiku, akapokelewa na kakake. Hmm. Kakake alipomwona Sofia hakuamini. Sofia alikuwa amekonda sana. Sofia amekonda mno mpaka ile sura yake imepotea. Kakake alimpokeaje na hakuwa na simu Sofia? ile namba ya kaka alikuwa nayo. Kwa hiyo Sofia alichokuwa anakifanya, mtu aliyekaa siti moja naye ndo alifanya mawasiliano, kwa sababu yule mtu aliyekaa siti moja ndo moja kwa moja alikuwa naye mtu alikuwa anaelekea Mwanza. Unaona, kwa sababu ni ukitoka sehemu yote magari Mwanza, kwa sababu kama unaenda Mwanza yanakutania stendi ya kwanza ni Nyegezi. Kwa baada ya kushuka pale alimpigia simu, akamwambia bwana, mimi nategemea kufika hapo muda fulani, naomba uwepo pale. Basi kakake alijitahidi kwa hali na mali, alifika pale. Baada ya kufika pale, basi alimchukua dada yake akuamini. Dada yake alikuwa amekonda mno, amebadilika, sura aliyokuwepo ilikuwa haionekani tena. Isaac alilia usiku ule, alilia sana, na dada mtu naye baada ya kumwona kaka alilia sana. Kamera na twende nyumbani. Isaac alikuwa amepanga chumba kimoja na sebule. Basi baada ya kufika nyumbani akamkaribisha, akamwandalia mazingira vizuri, akalala. Isaac akalala sebuleni, dada mtu akalala chumbani. Kesho yake ndio ikabidi asakuelezana kuelezana. dada yangu Akasema mimi nilitekwa nikapelekwa sehemu fulani, nikapelekwa kwenda kuuzwa, na mpaka hapa nilipo, jinsi unavyoniona nimekonda hivi, kakangu, mimi nina maisha mafupi sana, ninaweza nikafa muda wowote, nishaasilika. Na yule mama hakutaka tena kunipeleka hata kunywa dawa, hakutaka. Nimetumiwa sana, nimeingiza manufaa makubwa sana kwa yule mama. Kakangu, mimi nimwasilika, nina maisha mafupi sana. Isaac alimwambia dada yangu, pole sana. Haya ndo mapigo tuliyoonyeshwa na ulimwengu, lakini haya yote ni mjomba aliyefanya hivi. Wazazi wetu wangelikuwepo hai, haya tusingeyapata. Isaac alimwambia dada yake, dada yangu usipate kuyakumbusha yale yaliyopita, tugange yajayo, dada yangu hapa nyumbani mimi Mungu amenisaidia, alinisaidia yule yule rafiki yake baba alinisaidia, alinipangisha chumba akanipa kamtaji, nina duka lile pale sasa Kikubwa sasa hivi ndio cha kufanya ni kupeleka hospitali uanze kutumia dawa na uhakika afya yako itajirudi. Ni kweli walifanya mchakato wa kufanya ule mazingira ya kumpeleka hospitali, akaanza kutumia dawa. Alitumia dawa kwa muda, afya yake ikawa inajirudi. Basi afya yake ikawa inajirudi taratibu, mwisho wa siku mwili ukatengamaa, akawa vizuri. Sofia, Sofia ilipita miezi kadhaa, Sofia yuko kwa kaka yake. Kuna siku moja mjomba wake amepigwa maisha sana, ameshakuwa mtu mtumiaji wa madawa ya kulevya vibaya sana.